Bonjour, c'est Jamel. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment bien décorer votre sapin. Venez avec moi. Pour commencer, munissez-vous d'un sapin. Dès que votre sapin est prêt, munissez-vous les décorations de Noël. Pour commencer, nous allons mettre les boules. Regardez comme je les enfile vite. On pouvait varier aussi un peu, pour prendre les torsadés ou les petits rubans c'est super joli. Ah mince J'ai trouvé une boule rouge Bon, elle a pris un coup de soleil. <laughs> Ça veut compris Un coup de soleil, elle est rouge. Le plus important, c'est la guirlandes. Et maintenant, la petite touche de Jamel, la guirlande lumineuse. Vous allez voir, votre sapin sera magnifique avec ça. Hop, vous l'enroulez et votre sapin est prêt, presque prêt. C'est l'étape finale L'étoile de Noël Comment ça, c'est pas une étoile C'est une étoile Si je dis que c'est une étoile, c'est une étoile, ok Voilà, regarde. Hop, on le pose et c'est bon. Maintenant, nous allons observer notre sapin dans le noir. Ah, ça c'est un sapin comme je les aime. Les tutos de Jamel, c'est fini pour cette année. Bonne fête à tous. Joyeux Noël, bon réveillon, bonne année. Plein de cadeaux aussi. Et bien.